welkom by ons Bybelskool, ons reis deur die agtergrond en omstandighede en 'n bietjie van nader leer ken van Bybelboeke. Ek wil sommer so vandag ook wanneer ons verkenning deur God se woord werk en 'n bietjie meer kennis probeer opdoen sodat ons die Bybel beter en meer verantwoordelik kan lees. Wil ek graag sommer uh, nog so 'n paar stukkies interessante en hopelik baie behulpsame agtergrond gee sodat ons wanneer ons besluite maak oor ons lewe, wanneer ons ehm um, praat oor Bybelse uitgangspunte, laat ons weet hoe om daaroor te dink. Uh kom ons vertrou dat die Here ons vandag ook deur sy Heilige Gees ook sal lei in hierdie oomblikke dat ons saam reis. So, het jy ook al die woorde raak gelees in Jakobus 1:9? dat ehm um, vers 16 van hoofstuk 5 bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Het jy dit ook al raak geloop? Ehm um, dan is die vraag gewoonlik nou ehm um, hoekom doen die mense dit? Want daar staan dit dis 'n opdrag of moet ek iemand vra nou die dag vir my moet ek al my sondes teenoor iemand bely. Toe sê ek, "Jong, ek dink nie dis verantwoordelik nie." Ja, maar die persoon sê dis wat die Bybel sê, ons moet mekaar accountable hou. Nou uh, uh ek ek onthou altyd die ou grappie van uh van die twee ou geestelikes wat so op 'n dag hulle um hulle ou foutjies so teenoor mekaar bely het. Toe sê die een ou, "Ag, ou broer, ek het nou maar 'n ou groot probleem. Ek vat altyd van die kollekte geld." Uh, maar moet is, dit is nou maar my sonde wat ek teenoor jou moet bieg. En toe sê die ander die ander ou broer: "Ag jong, ek het 'n probleem. Ek skinder en ek kan nie wag om hier weg te kom en vir die mense van jou te gaan vertel nie." Ja, dis nou miskien 'n ligte lyn, maar dis die gevaar. So bedoel Jakobus en wat bedoel hy? Bely mekaar julle misdade of julle sonde. Hier's die ding. Wanneer ons die Bybelse in die Bybelse wêreld ingaan, dan moet ons onthou Kom ek gee eers die beginsel dan praat ek so rukkie daaroor. Sonde in die Bybelse wêreld was ja, ook soos ons dit verstaan, so moet my nou nie verkeerd hoor nie, oortreding van God se wil, oortreding van God se wet. Maar sonde was meer as dit. So ek wil eers breedweg begin sonder so in die omgewing. Um en kom ek begin by die Fariseërs, die ouens wat Jesus so moeilikheid gegee het. Uiteindelik het hulle verstaan van die wet gemaak dat hulle sonde gekategoriseer het en vir hulle was sonde veral uiterlik. Met ander woorde, jy kan sonde tabelleer soos ja, jy vat die 10 gebooie. Kom ons vat die voorbeeld van die van die eh, tollenaar en die fariseer in Jesus se bekende gelykenis in Lukas 18 vers 9 tot 14. Daai tollenaar ehm um, staan daar en slaan op sy bors, maar die fariseer staan daar en hy Vertel vir die Here dat hy geen uiterlike sondes eintlik gepleeg het nie. Hy vas twee keer 'n week, hy gee 'n tiende van sy hele inkomste, hy steel nie, hy hoereer nie en hy's ook nie soos die tollenaar langs hom nie. En daaroop bedoel dit regtig opreg, want hulle het geglo sonde is uiterlik. So as ek nie steel nie, dan het ek nie die 10 gebooie oortree nie. As ek nie 'n verhouding het met iemand buite my huwelik nie, dan het ek nie egsbreek gepleeg nie. As ek nie ehm um, Ag en so kom mens aangaan. Enige gebod maar vat. As ek dit nie oortree het nie, dan sê ek volmaak. So Fariseërs het geglo jy hou die wet en dat merk jy dit so af en uiteindelik bereik jy amper foutloosheid, sondeloosheid. Paulus homself in Filippense 3, wanneer hy daar in die eerste klompie verse vir die Filippense sê, vroeër was ek, julle onthou dit, ek daar waar dit so alles opnoem, gebore uit die stam van Benjamin, besny op Eh, eh, en dat hy on, dan sê hy uiteindelik hy was onberispelik amemptos wat beteken daar was nie 'n spikkeltjie op hom nie. Hy het die wet uiterlik perfek gehou. So sonde was baie uiterlik verstaan deur die Jode in die tyd toe ons Here Jesus aarde toe gekom het. En daarom is mense gedurig aan uiterlike dinge geoordeel. Onthou jy Markus 7? Ek noem sommer die tekste en dan kan jy dit algaande ook so opsoek. Maar in Markus 7 is daar 'n lekker uh, is hulle lekker omgekrap met Jesus. Of moet ek eerder sê sleg omgekrap met Jesus? Want hulle kom na Jesus toe en sê: "Julle disippels, jou disippels was nie hulle hande voor etes nie." Met ander woorde en vir Joodse tradisie is dit 'n is dit 'n soort sonde. Dis 'n dan is jy wat hulle genoem het onrein want uh, hulle het gesê as nie jou hande was nie en jy raak aan die kos dan is almal wat daar sit onrein. En nou kom Jesus en dan sê hy nee, julle is verkeerd. Julle is verkeerd wat 'n mens onrein maak vers 14 van Markus 7. Niks wat van buite af van 'n mens ingaan kan hom onrein maak nie. Dis die dinge wat uit 'n mens kom wat hom onrein maak, sê Jesus. So vir fariseërs is sonde uiterlik dit lê primêr in dade. En dan is die logiese mos, dink hulle dink baie logies daaroor en hierdie idee het baie diep in die kerk vasgesteek. As sonde dade is of in hierdie dade vasgevang word en ek doen minder van daai dade, dan is ek mos nou heiliger. En Jesus het verskil en Paulus het verskil en die Nuwe Testament het verskil want sonde volgens Jesus in Markus 7 begin innerlik. Onreinheid begin innerlik. Nou goed, die Fariseërs sou saamgestem het, maar hulle het ook 'n uitsondering gehad. Baie van die godsdienstige leiers wat ja, nee, ons stem saam, maar dit was nog altyd hierdie uiterlike ding. So jy word eintlik vromer en vromer. Geen wonder nie dat daar so baie mense vandag in die wêreld is wat sê hulle wil beter mense word. Hulle wil net minder slegte dinge doen en dan word hulle beter mense. Maar Jesus sê, soos die Ou Testament sê, Oppas vir jou hart. Spreuke 4. Jeremia 19: Die hart is bedrieglik bo alles. Onreinheid werk van binne af buitentoe. Nie van buite af binne toe nie. Daarom kan jy jou hande was tot jy blou is. Jy was nie jouself in die hemel in met jou skoon hande nie. Verander jou hart. Paulus doen dieselfde in Kolossense 2. As hy hierdie uiterlike godsdiens raakloop en hy praat met die mense in Kolosse daaroor. Hy sê daar's hierdie ouens wat hierdie godsdiens het van raak nie en smaak nie en roer nie aan nie. Hulle hou al hierdie uiterlike Joodse feeste. Hulle dink hulle word vromer deur hulle uiterlike onderhouding van Joodse tradisies, hulle uiterlike nakom van wette. Dan sê Paulus dit lyk baie indrukwekkend. Dis soos 'n ou wat nou eendag vir my ook vertel het, "Ja, Stefan, kyk net hoe toegewyd sy moslems. Hulle bid elke Vrydag. Ons moet by hulle leer en baie van die ouens drie keer 'n dag." Sê ek vir my word dan 'n moslem as dit jou so beïndruk. Want ons bid vir ander redes en om ander redes, nie om omdat dit hierdie las en hierdie plig is nie. Ons bid omdat ons deur die Gees gedring word en in 'n relasie met die Vader staan en in genade deur hom aangeneem word. Maar Paulus en Jesus sê jy moet baie mooi eerstens verstaan. Ja, sonde vind uitdrukking in dade natuurlik om te steel is sonde, maar dis maar daai sonde se oorsprong is in 'n gebroke hart, bedoelende 'n hart vol sonde. Daai sonde se oorsprong is binne. En die kerk het nogal deur die eeue gesukkel om hierdie ding te verstaan. Daarvan die latere tweede, derde eeu af het die ouens gesê, "Jong, die enigste manier hoe jy 'n heilige kan word, jy moet eenkant gaan bly." kerk het kloosters begin bou en geglo as jy nou daar agter daai dikke kloostermure sit, kan die sonde jou nie kry nie. En die ware vromes in die woestyne gaan bly en op stellasies en in grotte. Maar die probleem is, sonde het hulle naam en adres. So sonde word nie in die eerste plek beheer sê die Bybel deur hierdie uiterlike beheer nie. Want eerstens moet jy jou hart verander. So jy word nie heiliger as jy maar net minder uiterlike simptome het nie. Want ek sê altyd om moord te pleeg en te hoereer en te steel en te laster is simptome. Ja, dit is sondige simptome. Dit is God se straf waardig. Maar jy kan daai goeters ophou doen en nog steeds in jou hart 'n moordenaar en dit alles wees. Daar kom die bergrede in. Matteus hoofstuk 5 onthou jy? daar vanaf vers 21 tot 48 daai ses teenstellings waar Jesus sê waar hy presies hierdie punt maak. Hy sê ehm um, oordeel of of ehm um, uh, ehm um, die moord begin in jou hart. Hy sê wanneer jy in jou hart sleg dink en 'n slegte woord sê vir iemand anders, het jy al die wet oortree. Dit begin in jou oog. Hoe jy kyk met 'n begeerige oog na iemand wanneer jy al oorspel pleeg. So daarom sê Jesus simbolies ruk uit jou oog. Verander jou binneste. Laat die Heilige Gees jou van binne af nuut maak. So ons het baie dis vir ons nodig om hierdie stukkie te verstaan. Dat sonde in die Bybel 'n eh, 'n eh, innerlike kondisie is van 'n onbekeerde hart en dat onreinheid binne is in die buite nie. Vir die godsdienstiges was dit buite. Jy keer dit deur uiterlike reëlings. Daarom het jy ook hierdie godsdienstige handelinge wat jy deurgaan in rituele en jy het hierdie godsdienstige klere dra gehad en jy het hierdie godsdienstige tradisies gehad. En Jesus sê dit help jou niks as jou hart nie verander het nie. So ons leer dit in die bergrede Matteus 5 tot 7. Ons leer dit by ehm um, Paulus in Kolossense 2. Maar nou terug na Jakobus 5. Maar sonde dan as ons binne hierdie konteks verstaan is nie net oortreding van die verhouding met God nie, maar dit is ook oortreding van 'n verhouding met die naaste. Sin, sê een Amerikaanse skrywer, sin in the first instance is not the breaking of law or uh, um, religious requirements, it's the breaking of a relationship with God. Sonde is nie die eerste plek om God se wet te oortree nie, dis om die verhouding met God te breek. Wat doen Adam en Eva? Ja, dis 'n wet wat hulle oortree, maar hulle breek heel eerste Ek hoop dit maak sin die verhouding met God. Sonde is die afsny van die band met God vir daai oomblik. Dis die draai op die rug die ruggekeerdheid na God toe. Dis om te sê soos God en Kain vir Kain sê in Genesis 4. God kom na Kain toe, onthou jy, en dan sê hy vir hom Kain, ek sien die sonde loer vir jou. Die sonde soek jou. Jy moet ligloop, meneer. Jy moet oppas. Kain, wees versigtig. Wat doen Kain? Draai sy rug op God en gaan doen die sonde. So sonde word nooit op God se rekening gesit nie. God beplan dit nie. Sonde kom uit mense se harte uit in Genesis 4. Dit kom uit Adam en Eva wat hulle keuse, hulle vrye wil teen God gebruik en kies om te eet en ongehoorsaam te wees. En daarom sê Jakobus 4, waar kom sonde? Waar kom oorloof vandaan? Waar kom vyandigheid vandaan? Kom van julle onbekeerde harte af. Julle het nie, dan wil julle hê en dan steel julle en roof en moor en plunder julle. So, ons sê vir mekaar, sonde is innerlik. Sonde is onrein harte. Sonde kan nie net deur simptomatiese beheer uh verminder nie. Ek kan in 'n klooster gaan sit en nog steeds 'n sondaar wees. Ek kan die kloostermure 200 voet hoog bou, maar die sonde gaan oorklim. Ons kort nuwe harte. Maar ons sê ook vir mekaar dan dat ehm um, dat sonde het ook 'n uh, eh, in die Bybelse wêreld gevolge tussen mense. Ek sondig ook teen mense in daardie opsig. En dis wat Jakobus in Jakobus 5 bedoel. As jy en jou broer droog gemaak het, uh dan moet julle dit teenoor mekaar bely. Dis wat hy bedoel. Gaan praat dit uit, bely mekaar julle sondes, dit wat julle aan mekaar verkeerd gedoen het, gaan maak dit reg. Want dit het effekte in 'n gemeenskap. Dit help veel jy sê vir iemand nee ek en die Here het nou vrede gemaak maar ek het baie geld by ander ouens gesteel maar die Here het my daarvoor vergewe. Wat doen Jesus uh, wat vertel Lukas vir ons in Lukas 19 onthou jy Saggeus hy sit daar bo in die boom hy hy val af hy kom tot bekering hy ontvang Jesus in sy huis en dan sê hy na die tyd Here as ek iets van iemand afgepers het gaan ek dit viervoudig teruggee onder andere en gaan 50% vir die armes gee. Wat doen wat doen Saggeus? Hy gaan maak reg. Hy het baie brûe gebrand. Hy het baie ouens beroof. Hy het baie mense ingedoen. En wat sê die Here? Wat sê hy vir die Here? Ek gaan dit regmaak want ek het ook teen mense gesondig. So ek kan nie net sonde sien as iets tussen my en God nie. Dit is dit heel eerste en primêr, hoor my nooit verkeerd nie. Ek kan nie dit is diep dat Christus my moet red en dat hy my moet bevry en van die met die gees moet vervul. Maar ek kan nie in die gelykenis van Jesus in Matteus 18 se terme ag verskoon nie ou vliegtyg. Matteus 18 se terme waar Jesus vertel van hierdie ou wat miljoene rande skuld, dan word sy skuld afgeskryf, onthou jy? En dan stap hy net daarna en hy gryp eh, 'n uh, ander ou wat hom 'n paar rand skuld en sê betaal. En dit Jesus vertel hierdie gelykenis nadat Petrus vra hoeveel keer moet mens vergewe. Maar die punt is ons moet met sonde deel tussen mekaar. As jy iemand benadeel het, moet jy dit gaan regmaak. As jy iemand ingedoen het, al kom jy tot bekering, moet jy gaan restituisie doen. Jou bekering moet sigbaar word in verhoudings. Jesus sê, jy kan nie van God vergifnis verwag nie. Hy sê dit 'n paar keer as jy nie bereid is om ander mense te vergewe nie. Uh vir dieselfde rede dat jy nie kan sê jy het God lief maar jy haat ander mense nie. So in die Bybel is um sonde uh baie groter as bloot maar net uh dade. Dis dit ook. Maar tegnies is dade eintlik net 'n simptoom dat iets groots fout is, dat die verhouding met die lewende God gebreek het. Dit word herstel hoe deur belydenis, deur berou. Nie waar nie. Psalm 51 waar Dawid uitgevang word na sy sonde met Batseba, eintlik daar in 2 Samuel 11 en 12 waar veral hoofstuk 12 waar Nathan na hom toe kom, dit word met belydenis reggemaak. Eerste Johannesbrief hoofstuk 2 sê Christus is ons middelaar. Hy uh, versoen ons sondes en ook die van die hele wêreld. So dis nogal belangrik dat mense bietjie verstaan in die Bybelse wêreld hoe sonde deur baie godsdienstiges veruiterlik is. Jesus sê jy moet weet dis 'n innerlike probleem, jy verander van binne af buitentoe. Ehm um, deur berou en bekering en gehoorsaamheid. Maar ons hoor ook dat ehm um, dat sonde ook teenoor ander mense kan gebeur, soos Jakobus 5 ons leer. En dan moet dit reggestel word. Kom ons vat gou nog so 'n tema. Ons het nog so rukkie tyd nie waar nie. So ons nou 'n bietjie oor sonde gepraat, eintlik baie. Wat van siekte? Uh interessant genoeg. As jy nou die Markus Evangelie sou nader trek en jy sou nou lees daar in Markus 1, dan hoor jy van daai melaatse, die bekende verhaal van die melaatse wat deur Jesus ehm um, gereinig word Markus sê nie hy word genees nie, hy word gereinig. Nou siekte was in die Bybelse wêreld heel eerste iets wat jou onrein maak, wat jou afsluit uit die gemeenskap uit. Enige veluitslag, enige liggaamlike onnatuurlike afskeiding, enige veldtoestand soos melaatsheid het jou onmiddellik onrein gemaak. Dit was amper soos die COVID, die koronavirus, dan moet jy gaan isoleer en die ergste was melaatsheid of bloedvloeiing. Onthou julle die um, vrou wat aan bloedvloeiing ly wat hier aan Jesus se kleed raak ook net in uh, hoofstuk 5 van Markus. Sy was ook onrein 12 jaar lank want sy het 'n onnatuurlike liggaamlike afskeiding wat maak haar onrein. So in die eerste plek was siekte onreinheid. So dis nie maar net 'n biologiese toestand. So siekte by ons is vandag jy sal verstaan wat as dit wat ek bedoel meer 'n biologiese toestand. Terwyl siekte in die Bybelse wêreld ook onreinheid was en onreinheid maak dat jy nie meer by jou mense kan wees of mag wees nie. As jy malaats is uit as jy ehm um, jy kan maar jou hart vir die Here gee soos jy wou in daai tyd. Maar as jy onrein is, mag jy nie in die sinagoge ingaan nie. Uh daai ontmande van wie ons lees in Handelinge 8, onthou jy? wat Filippus raakloop daar op die pad daar van Ga daar stilpad daar rondom Gaza. Ontmandes kan nie in die tempel ingaan nie. So daai is op pad terug want hy's onrein. Enige liggaamlike afskeiding maak jou onrein. En nou kom hierdie melaatse. En die reël was, dis baie erger as COVID. Jy hoef nie jy dra nie 'n masker nie. Jy is so 50 tree van iemand, dan skree jy ek is melaat, stop, stop. Nie hierdie ou nie. Jesus en hy loop in mekaar se spasie in. En hy val bewend op sy knieë vers 40 van Markus 1 voor Jesus neer. En hy sê ja, as jy wil, kan jy my gesond maak en dan doen Jesus die ondenkbare vir Jode in elk geval. Hy het sy hand uitgesteek en hom aangeraak nadat hy hom innig jammer gekry het. In Joodse tradisie mag jy dit nie doen nie. Dis soos vandag om sonder 'n masker rond te loop. Jesus het sy handsaniteerder in die hemel agtergelaat. Hy het sy masker gelos en hy stap in hierdie onrein man se lewe in. En die vraag is en Jesus sê vir hom word genees. Jesus vat sy onreinheid weg. En daarom moet hierdie man eers dit vir die priester gaan wys. Want die priesters is eintlik die ouens wat die papier afteken dat jy nou weer rein is. En dan soos in Markus 2, vat jou bed en gaan na jou mense toe. So so werk genesing in die Bybelse wêreld. Maar maar kom ons lees in hoofstuk 2 het ons nog 'n voorbeeld van 'n skitterende genesing in Markus hoofstuk 2. Een van my gunsteling tekste waar Jesus daar in uh, eh, Kapernaum is. En hy praat daar in die huis van Petrus en niemand kan daar kom nie. Nou breek hulle die dak hier bo Jesus oop en laat sak daai lam man op 'n draagbaar. En wat is die eerste ding wat Jesus doen vers 5? Vriend, jou sondes word vergewe. Nee, ons sou sê nee, nee, nee, hy moet genees word. Ons moet hom nie gebring vir sy sondes nie, maar hoor nou mooi. Jesus se genesings in die Bybel gebeur altyd op drie vlakke. Hy genees heel eerste die belangrikste, die hart. Siekte is eers die eerste ding wat Jesus doen, hy's die dokter van die hart om die pad met God reg te maak. Dis die punt reg deur die evangelies. Dis hoekom Jesus in Johannes 6, wanneer hy ons nog brood wil hê, sê jy wil net tydelike wonderwerke hê. Maar julle moet kyk al die ouens wat daai tydelike wonderwerke gekry het, is dood in die woestyn wat elke dag brood by Moses gekry het. Hulle het nie geglo nie. Ek kom julle hart te genees. Ek is die brood wat lewe gee, ook hier. So genesing by Jesus is nie net biologies nie. Vandag as die ouens sê weet hier weet Jesus het my genees dan dink hulle net aan 'n aan 'n die biologiese toestand wat weg is, kanker wat weg is of die hartmoeilikheid wat weg is of die koronavirus wat ek oorleef het. Jesus genees heel eerste, kan ek dit so noem, religieus. En dan is die ouens briesend, die godsdienstige leiers. Hulle dink hy praat godslasterlik. Nou vra Jesus vir hulle, wat is makliker? Om vir hierdie verlamde te sê staan op en loop? of om vir hom te sê jou sondes is vergewe. Wat sou jy kies? As ek jou vra, as Jesus my vra. Ek sou maar gewaag het om te bid. Maar Jesus sê vir my vir hom, ek praat nou, Jesus sê vir my vir homself is die moeilikste om te sê jou sondes is vergewe. Dit kos hom die kruis. Dis vir God niks om te sê vat jou bed op en loop nie. So Jesus doen die maklikste eers, die moeilikste eerste en dan doen hy die maklikste. Die moeilikste is vergewe sondes die maklikstes staan op en loop en vers 11 gaan na jou huis toe. Onthou nou, siekte maak jou onrein. Die malaat sê bly buite die gemeenskap. Hierdie vrou in die bloedvloeiing, hierdie ook op sy draagbare, hulle lê maar by die strate en bedel by die by die hekke en die poorte. En nou sê Jesus, eerstens maak hy genees uit die hart, die verhouding met God, jou sondes is vergewe. Dan genees hy biologies, hy vat die verlamdheid weg en dan genees hy sosiaal, gaan na jou huis toe, gaan na jou huis toe. Sjoe. So ons kan vandag elke keer minstens 2 van hierdie 3 doen. Ons kan saam met siek mense seker maak dat hulle by hulle geliefdes en by die Here is en dan kan ons help dat hulle ook medies gesond word deur vir hulle te bid en goeie mediese behandeling. So dis een van die mooi dinge van die Bybel dat genesing drievoudig is. Dis religieus, biologies en sosiaal. Elke keer gaan na jou huis toe, gaan na jou huis toe, gaan na jou huis toe. Jesus genees die verhouding met God, die verhouding met die familie en die biologiese kondisie. Aangrypend. Hy wys dus hy's God deur drievoudige genesings. En dan in Markus 5 sien ek weer 'n keer hoe hy ehm um, daai ou vroutjie wat die bloedvloeiing het wat onrein is. Julle ken die verhaal. Ek lees in Markus 5 vers 25 en verder. Vrou wat al 12 jaar lank, ja, lank om siek te wees, al haar geld aan dokters spandeer het. Ja, dokters het ryk geword uit hierdie arme vrou. 12 jaar lank onrein. Kan sy net so staan as die mense se sinagoges toe gaan. Sy's nie welkom nie. As die mense oor die Here praat, moet sy ver weg staan. Want hierdie liggaamlike bloedvloeiing maak haar onrein. Sy het van Jesus gehoor en toe so in die gedrang net sy tussen die mense deurgesluip en toe vat sy in hom. En onmiddellik stop Jesus en sy het sê ek sal gesond word. Bedoel ek sal rein word. So sy het 'n biologiese siekte en sy het 'n onreinheid siekte. Wat doen Jesus? En dadelik het sy gesond geword. En Jesus weet krag het uitgegaan. Dan vra hy onmiddellik: "Wie het aan my geraak?" En die disipel sê: "Hoe bedoel jy nou? Hier's honderdes mense om u. Almal stamp aan u." En sy het geskrik en sy's nou uitgevang. En almal sê: "Sies, dis daai onrein vrou. Sy moet buite die stad wees of pad gee van ons af. Sy gaan ons aansteek want as onreinheid het altyd oorgedra." Jode het altyd glo as 'n onreine aan jou raak, is jy onrein. Jesus doen dit andersom. As die reine, die seun van God aan jou raak, is alle onreinheid weg. En hy sê vir haar: Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vir altyd van jou kwaal genees. Weer 'n keer die genesing op drie vlakke: jou siel, jou biologiese toestand van siekte en die relasie. Jy kan nou weer tussen die mense wees. Jy kan weer normaal lewe. Sjoe. So die Here Jesus is die groot geneeser. En dit is vir my so tragies dat ons genesings net tot biologiese genesings afgeskaal het belangrikste wonderwerk. Iemand vra nou die dag juis weer vir my, het jy al wonderwerke gesien? Ek sê o, elke week. Hy sê dis fantasties. Ek sê maar sien jy nie hoe verlore mense gered word nie? Dis die grootste wonderwerk wat Jesus kan doen, is om jou met God te versoen. Dis die grootste wonderwerk. Jesus self sê so. Het ons nou net gelees in Markus 2 om sonde waaroor ons net nou gepraat het uit die pad te vat. Om sonde die kondisie van jou hart te verander. Jesus stel heel eerste belang in die kondisie van my hart. Neem my geld en my besigheid en laat hy my moet seën. Dit doen hy ook, God dank, uit genade. Maar heel eerste die kondisie, hy is die dokter van my hart. En as hy onrein mense sien, genees hy die hart, dan die mediese toestand en dan stuur hy hulle huis toe. En dink net wat kan ons doen? Hoeveel genesings kan ons doen vir Jesus? om mense met God te verbind, om hulle weer met hulle geliefdes te verbind. En uh baie keer ook te sien hoe hy siekte uit die pad uitvat ook biologies. Dit bly vir my aangrypend. En daarom het die vroeë kerk nie en ek sê dit nou nie uh, omdat ek haar teen is nie, maar dit ten dienste gehou en sê bring Sondag jou siekes nie. So asof ons nou kan reël 9uur Sondagoggend Here moet ewe wonderwerk doen nie. Nee nee maar hulle het elke keer waar Jesus is, as hy die groot geneeser, die geneeser van die hart, die geneeser van die biologiese toestand, die geneeser van die sosiale verhouding wat daarmee heen is. Jesus die Here. Maar hy kan nog iets doen. Hy kan sy hand in die doderyk sit. Net hierna haal hy die dogtertjie van Jairus ook in Markus 5 uit die dood. Talita kom. Klein dogtertjie, kom terug uit die dood, kom terug. Ek is die Here wat die dood nie kan vat nie. God is baie kwaad oor die dood. Die dood moes nie daar gewees het nie. Dis die produk van sonde. Daarom hoor ek in Openbaring 1 dat Jesus sê hy hou die sleutels van die dood nie doderyk. Hy sterker, groter en hy sal nie dat die dood wen nie. Daarom weet die Nuwe Testament, die hele Nuwe Testament, dat niks ons van God kan skei nie. Dit weet ek. Siekte kan my nie van hom skei nie, nie hierdie virus nie en ook nie die dood nie. En daarom bring ek ook altyd die evangelie na mense toe as hulle siek is. En as die dood op hulle deur stoep aankom, dan weet ek die evangelie, die Bybel troos hulle. Dan gebruik ek nie net die Bybel as agtergrond nie, maar as voorgrond. Ek antwoord nie mense se vrae en probleme nie want ek weet nie hoe nie, maar ek weet hoe om die evangelie te deel en te verkondig. Dan weet ek in soos in Romeine 8 dat um, niks ons kan skei van die liefde van God nie. Nog dood, nog hoogte, nog diepte, nog magte, nog kragte, nog enigiets kan my skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Dan weet ek in Romeine 14 vers 7 tot 9 is dit taal, ek lewe nie net vir Christus nie, maar ek sterf ook vir Christus. Dan weet ek in Filippense 1 vers 21 verder se taal, vir my is om te lewe Christus en die sterwe wins. Wat 'n aangrypende evangelie het ons nie. Sonde daardie groot ding wat die verhouding met God verbreek, wat mense erger as diere maak. Kan ek nie uiterlik breek nie, maar wanneer Jesus my hart vat en die Gees my hart oorneem, breek die mag van sonde. Dan is ek saam met Christus gekruisig, dan's ek 'n nuwe mens. Dan kan ek gaan regmaak as ek ander mense benadeel het. Dan kan ek die straat oorsteek en en gaan vrede maak en gaan ekskuus vra na ander mense toe want sonde het ook effek tussen my en mense. En dan kan ek uh, ook help as 'n geneeser in Jesus se naam. Hoe? Wel, ek kan vir siek mense gaan bid, maar ek kan mense met God versoen en ek kan mense met mekaar versoen Ek kan verstaan in Efesiërs 2 vers 11 tot 22 se taal dat Christus 'n nuwe volk, 'n nuwe mensheid tot stand gebring het by die kruis. Nie net verbind die kruis my met God nie, maar die kruis is ook die verbindingslyn tussen my en almal rondom my, maak nie saak wie hulle is nie. En daarom kan ek ook genesing en verzoening verkondig vir almal rondom my, want ek glo die goeie evangelie van Christus. Nou jy sien, kyk net waar trek ons. Ons het begin met 'n gesprek oor sonde uit ehm um, uit die Jakobusbrief hoofstuk 5 en algaande uitgeborduur op die agtergronde en hoe die Jode daaroor gedink het, reinheid en onreinheid. En hoe Jesus en Paulus vir ons leer onreinheid is binne. Ons moet ons harte voor God reinig en Christus doen dit. En ons het begin by siekte en ek hoop Ons het 'n breër verstaan van Jesus se genesings, 'n ruimer verstaan dat hy nog 'n groter geneeser is as wat ons ooit sou verstaan het. Maar dat ons altyd saam met Petrus sal sê in Johannes 6. Here, dit gaan nie oor oor die wonderwerke nie. U het die woorde wat ewige lewe gee. U het die woorde wat ewige lewe gee. Eet die woord, eet die woord en lewe. Amen. Dankie Here dat u woord kragtig is en lewend is, 'n swaard met twee snykante. Terwyl ons so die agtergrond van die Bybel besoek, gee dat u Gees hier in die voorgrond en in die agtergrond ons harte mee sal werk. Dankie dat ons kan leer, Here, dat u ook sonde hok slaan en siekte. Here, genees die siekes, red sondaars en gebruik ons in hierdie funksies in hierdie diens in Jesus se naam. Amen. Dit was 'n vreugde om saam te reis. Vrede vir jou.